Escoltes, un programa de la xarxa Emisores municipales Valencianas. Así comienza La Represa, un programa de debate de diálogo, de reflexión y de introspección en definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, sóc Rafa Contreras. Eh, vas néixer al novembre de 1952, ja no sóc un pipiolo, <laughs> eh, i això va, va, va succeir en Montilla, de la província de Córdoba. O sigui, que sóc un cordobès adaptat a València des de fa ja quasi bé 50 anys, perquè vas vindre ja als 14 i ja, <laughs> ja me falta pa, pa, pa fer els, els 64. Mhm. Bé, la meva professió és eh, actor, eh, fonamentalment vaig treballar en el teatre i posteriorment també en el, en els principis, quan se va començar el doblatge eh, a València, de cara a la, Ràdio Televisió Valenciana, pues, vaig treballar durant uns anys prèviament a que començara la Televisió Valenciana com a director i actor de doblatge i després pues, eh, era en l'etapa en què d'alguna manera estaven tots formant-se, eh, els que començaven eh, així a València, i després ja van ser un poc responsables de la gran majoria de coses que es van fer per a Canal 9, en les pel·lícules i sèries, algunes d'elles prou conegudes ja entre la gent. Moltes gràcies, Rafa, per haver respost a la nostra crida. Eh, este programa, com sempre, és molt especial. Avui també que tenim la col·laboració d'Àlex Ordaz, no?, de Ficció en Valencià. Hola. Hola, bon dia. I bé, eh, comencem ja amb el programa. Com bé has dit en la teva presentació, no? eh, tu has nascut fora de València, tu has nascut a Andalusia i arribes a València en 14 anys, però això no és cap impediment per a que gran part de la teva trajectòria professional siga precisament utilitzant la llengua dels valencians. Bé, eh, això és una cosa que seria un poc més E-, és lògica de contar, però, però podria ser un poc més llarg el procés. Podem contar-lo. No fa molt, en, en unes coses que... En unes coses que una espècie de taules i redones i això que es va fer a la Jaume I de Castelló, en una conferència que, en la que va obrir Rodolf Cirera, va comentar que, en principi, la majoria de gent que començàrem en el teatre independent, allà als anys 70 de, del segle passat, Eh, molts, entre ells, ell mateix es contava, tenien grups de teatre, tenien... i eh, que, que quasi, tot era, quasi tots érem castellanoparlants, però que triàrem el valencià com, com a una manera també d'antifranquisme, no? o sigui, de la manera que teníem en aquella època d'enfrontar-nos un poc a la, a la cruda realitat no? del franquisme i també de la, de la cultura oficial, etcètera i aleshores van començar un poc així per, per pura lluita, per pura rebel·lia i tal, i, i em pense que alguns va, vam acabar eh, tenint te, més convençuts del que pensàvem al principi, no? perquè tot i que en el meu cas jo me deprenia els textos en valencià però no tenia ni idea de tal, pues després sí que vaig agarrar consciència pròpia en això d'anar per ahir a actuar als pobles i tot això, i que li preguntares l'adreça a lo millor a un del poble en castellà i aquell home se les vera pa, pa contestar-te d'una manera lògica en el, en el seu castellà fent un esforç. I dius, això no me quadra, no? <laughs> això és una cosa rara, no? Però ahí va la qüestió de, del valencià, bàsicament. dius, què collons faig jo així, parlant castellà, si vinc a fer una funció de teatre en valencià? Quines, quines són les meues manques o mancances de, de, de, de este idioma que yo no puga comunicarme en esta persona y después venga a hacerle la, a fer-li així la funció com si jo... Eh, era una manera un poquet farsesca, doblement farsesca per lo teatral i per lo... Bé, això eh, com a introducció. Després ja el mateix ofici eh, ens va obligar a poc a poc més fins que al final te trobes que arriba un moment que penses en valencià sense, sense massa problema, no? I que el mateix que penses en castellà quan estàs, en el meu cas, eh, en, un, en un entorn determinat, siga la família, siga la, la gent, pues, te pot passar igual en valencià, no? te saps bé <laughs> i notes que aquest idioma ja està en la teua pell també, no? <laughs> Molt bé, no? I, i parlem un poquet, no?, d'aquest inici del, del teatre independent, si vols. Molt bé, sí. Eh, a València, en aquella època, el teatre independent era una, eh, en tot el territori espanyol eh, estava imposat. Eh, els mateixos joglars, eh, començaren del teatre independent, joglars, comedians, Tàbano de Madrid, eh, Esperpento de Sevilla, que un dels, un dels fundadors va ser Alfonso Guerra, precisament, <laughs> gent que de, i Amparo Rubiales, i esta gent que després es va dedicar a la política, però que ahir se va fer un cultiu també molt important de teatre, i a València pues, estava en grups, jo concretament vaig treballar en el, en el, en el PTV, que era el Pequeño Teatro de València, eh? després diuen també Petit Teatre de València, però bueno, eh, originalment era castellà, perquè després també fèiem doble versió al valencià, perquè en aquest grup treballàvem molt per tota la península en general. I estava també el grup eh, dels germans Cirera, que era el Rogle, on també va començar gent que després se dedicaria inclús professionalment. Estava un grup que tenia Manolo Molins, que dia grup 49, hi havia Carnestoltes, Juli, Juli Leal, o sigui, gent pionera del teatre en València, del que després va ser un poc eh, Antonio Díaz Zamora, en fi, que després va ser també el que va, va ser el professor que en la, en la escola d'art dramàtic eh, un dels professors que, que va donar tota aquesta cantera de gent que n'hi ha que és molt bona ara en teatre, actors joves i tal. I de fet molts d'ells també quan vinguera la Radio Televisió Valenciana també Exacte. farien part de la, de la poca eh, producció pròpia que ha hagut. Exacte, jo recordo que la, el, la primera passada d'això va ser estaven, jo estava col·laborant en les veus de Tirant lo Blanc, un muntatge de titelles que es va fer per a, lo que era el Teatre dels Somnis, la sala escalante de l'època, Es va fer un muntatge de Tirant lo Blanc que va tindre molt d'èxit, era en titelles i això. I la banda sonora, jo vaig participar i feia el, el, el personatge de Diacebus i tal. Entonces, quan estàvem gravant tot això, ho gravarem en Estudis Tabalet, que va ser l'estudi pioner de València, no?, de, de, de músics. Eh encapçalat dins dels socis i tal per, per Lluís gran Miquel. Lluís Miquel, no? <laughs> que ja pràcticament des d'aquesta època <laughs> ja he, he hagut de ser, he estat molt pegat a ell, som molt amics i tal. I, i aleshores, després, treba, treballant allí i tal, després Lluís Miquel precisament me va dir a tu t'interessaria també, t'agrada lo del doblatge i tal, i, perquè ja estàvem preparant en Tabalet, eh, això que te parle devia ser l'any 86 o així, encara faltaven uns anys per la... Però ells ja estaven d'alguna manera eh, tantejant la cosa de la... De fet, eh, hi havia un departament de la Generalitat que, que tenia algunes pel·lícules que les donava a l'estudi perquè l'estudi fer allà pràctiques i, i doblara i tal i de fet eh, vas doblar en alguna pel·lícula d'aquelles. <laughs> Lluís Miquel me va proposar, veia que jo tenia una certa facilitat per això i tal, me va proposar fer-me càrrec de la direcció artística de Tabalet en un futur eh, del tema de doblatge, va? perquè Tabalet era un, tenia tota una trajectòria musical que entonces, eh, en aquella època se gravava molt, gravava Bruno Lomas, gravaven tots, tot, tot els grups eh, inhumanos... Que... Fins i tot crec que Don <laughs> Pío arriba a gravar cassetes allí. Clar, que, que té molt de història, aquest <laughs> estudi... I vaig muntar en, fer en un par de sales de doblatge i i aleshores jo vaig treballar durant un temps eh, posant al dia, dins de Tabale, posant al dia el que, lo que podia ser la futura professió del doblatge, a través del, del material que teníem, els actors i actrius, alguns procedents del teatre independent, alguna gent procedent ja de les escoles, de l'escola del dramàtic, de tal, i eh, feien pràctiques i d'ahir va ser un, una primera tanda d'actors i actrius i tal, també eh, en altres gent lligada al món de la, de, de la ràdio, també, que, que tenien afició per doblar, eh, gent també, sí, de la ràdio, de la televisió, de la publicitat, perquè allí també se feia publicitat i tot això. I eh, sí, no, vam, vam anar creant... Eh? ja eh, poc, poc abans, un any o dos abans, se, va crear, se van crear un parell d'estudis més a València, crec que un era somàgic, i l'altre estudi de música, que, que un dels socis era, eh, o és, no sé si encara, Manolo Miralles, de Altall. I aquests <clears throat> estudis van ser els que primers van començar a fer algunes coses de doblatge. Mm -hmm. Has comentat tu abans no? que sí. eh, abans que existira ja mm, Canal 9 eh, en si mateixa, sí. la Generalitat diguem que vos facilitava algunes pel·lícules per a que, entre cometes, començareu a... Sí, era un departament que dirigia Maria García Lliberós, aleshores crec que es dia mitjans de, no sé què, mitjans de comunicació. Era on estava gestant-se el que seria després la radiotelevisió valenciana Eh? Uh -huh. eh, era un departament que potser era col·lateral en més coses, però que... I, I aleshores alguns material d'estos anaven gravant lo que, que jo crec que ni es va arribar a emetre, sinó perquè no estava creada la, la, la televisió valenciana quan va començar a funcionar, en la primera direcció d'Amadeu Fabregat i tal, ja tenia la seva pròpia les seues pròpies decisions i tal, allò va ser un, una espècie d'entrenament. La, la, la primera cosa, o les primeres coses que jo crec que se van emetre en la televisió en valencià va ser en Aitana, val? Aitana, el que era el centre, el sí, que era el centre de... regional i tal, eh, va haver un moment, <clears throat> precisament, en què va haver uns canvis polítics i Maria García Lliberós, que ja coneixia la nostra trajectòria de la gent que estaven i li pareixia interessant tot el món este de, de la gent que estaven començant el doblatge en València, eh, va, va arribar a ser directora d'Aitana, d'acord? ¿vale? I, i ella mateixa va dir, bueno, i per què no agarrem unes, unes sèries de, com era la televisió espanyola, unes sèries d'estes infantils i les doblem i les emetem a lo millor en, una, en la desconnexió de la vesprada o alguna cosa així. I aleshores va, en mm, la primera que van fer era una que en castellà era l'Aldea de l'Arce i que en valencià se titulava l'Aldea de l'Aurora. La i era, tenia prou capítols, o sigui que vam estar allí gravant, i era tot una... Però va quedar bonico perquè era divertit, era tal, la gent estava molt il·lusionada i tal, no? I crec que es va fer això i després també es va fer aquella de la vida és així, que no, no sé... La de, sí, no? Sí, eh. que era sobre el cos humà, sí, tot sí, això, sí. que era també molt instructiva i, molt, i va tindre molt d'èxit aquesta sèrie també, en sí, televisió francesa. espanyola en els seus dies, francesa era, exacte i coses d'estes. Paral·lelament, abans de començar a la televisió valenciana, i de, es va crear el primer canal en voluntat aixina de, de privat que, que es deia... Canal 10. Canal 10, collons, quina memòria. <laughs> Exacte. I també eh, començarem a rebre algo de material allí per donar... Allò no va arribar a guanyar del tot com a canal, però sí que van, van arribar a emetre, no? S'emetia esta vegada en castellà, això sí. Això era en castellà, clar. Això era Sí, però bueno, en castellà quan ens arribava algo també ho fèiem, vull dir que, i de fet ara, de lo poc que <laughs> se dobla, doblem en castellà la feina que arriba, si és que arriba alguna. <laughs> eh, inclús ja més avant, en, en Tabalet també van, van doblar per, per a Televisió Espanyola, com, complint uns requisits, perquè entonces això era havies de complir uns requisits i a partir d'ahir igual te donaven alguna de feina. I també per algunes de les privades que es van crear després. En castellà s'ha treballat paral·lelament, encara que el gros, el gros de feina era per Canal Nou en valencià. Mm -hmm. Parlem, si, si voleu no, parlem del doblatge en valencià, que és també... Sí, és el que... <laughs> la cosa més... Eh, tenim unes pel·lícules primigènies, que aquestes pel·lícules primigènies que no sabem si se van emetre, eh, sabem quines són també o recordem... No, no se van emetre. Eh? Mm -hmm. no és que Sa no sabem, segur que no s'emeteren. No, perquè precisament... Bueno, eh, jo recorde el primer doblatge, precisament quan, quan Lluís Miquel m'havia conegut i me va... Eh, vols vindre a doblar un dia i vol tal? I, que jo vaig participar era una comèdia italiana de, de uno de estos Comencini, uno de estos y tal, que, que, que el, el, el, el protagonista era Hugo Tognazzi, que el doblava a Ovidi Monllor. Ovidi Monllor venia també i doblava en nosaltres i tal i, i jo aleshores feia un personatge característic, així ahir, així, un tio major i tal, perquè jo sempre canviava les veus i tal, i feia, intentava fer coses de, de ses que potser que t'ha donat més l'ofici no? del teatre i aquestes coses. I és la primera que, i, i, i no me'n recordo, era, eh, i, la, i ella era la, una de les xiques estas... Sí, era, era molt, molt coneguda, però no me'n recordo ara el nom. bueno, el cas és, és que és la primera pel·lícula. Després van fer també Roma, ciutat oberta. Mhm. eh? Un clàssic del un clàssic del, del cinema, del neorealisme italià i tal, i, que ell també va participar a Ovidi, jo vaig fer el, el retorn i sé què tal, en fi, fer. Inclús, ahir ja va, vaig començar jo també a codirigir el Lluís Miquel i tal, de, de, després també pues, eh, estàvem assessorant-nos de Barcelona, de coses que... I, en fi, que a poc a poc van, van, van anar despegant. Quan va arribar la televisió valenciana ja teníem per lo menos una primera fase, no? Va començar la de la llengua, que <coughs> la de la llengua pues, va ser, eh, comentava l'altre <laughs> dia Àlex, que, que va ser un poc al principi intentant unificar una manera, un, crear un estàndard, no? Per, perquè clar, perquè no pareguera que, que un personatge era de Silla i l'altre era tal, quan en realitat se suposa que estaven en Nova York tots i eren <laughs> neoyorquins, no? O, o d'on fora. I, I això va ser una primera etapa, tenien inclús correctors en les sales, correctors eh, del gabinet lingüístic de creat en Radio, Radio Televisió Valenciana que dirigia al principi Toni Mollà i això va ser una etapa dureta però, però jo pense que va, que va servir a la llarga perquè se va acabar la gent va acabar unificant una manera de parlar des del punt de vista de la fonètica i, i això i, ja després jo penso que, que s'ha desenvolupat prou bé, perquè la mateixa gent que ha anat a enganxar-se enganxar, al doblatge ja, d'alguna manera, els han donat una pauta que, de com ho feien ja els, els altres i tal, no? I tot això comença no, en el doblatge d'algunes pel·lícules. Podem confirmar que Roma Chita Aperta no s'ha més... No. Existeix un doblatge que a saber en quin calaix està, però no, no el disposem d'ell. Sí, jo, jo, jo tindré un, un VHS d'això, però és, és millor és millor no castigar a la resta de la humanitat massa. Perquè, clar, estem, estem parlant dels inicis literals del... Sí, sí el... no, estava fet amb dignitat, tot el que vulguis tal, però, clar, no tenien nivell ni des del punt de vista de criteris tècnics, de tal, estaven tots un poc començant. Eh? Sí, per a practicar era, sí. bàsicament. No? I fins i tot va arribar una època que jo pense que va, va haver una sèrie de pel·lícules d'estes, de, era l'època molts de, de videoclubs i tal, i, i altres te feien carrers d'això, arribaven pel·lícules porno que eren per doblar i tal. I jo pense que ahir prenguer molt a doblar. Sí. <laughs> xics, xics i xiques, perquè se'ls soltaven molt i anaven... <laughs> <laughs> I també, com no era massa el eh, que n'hi havia que fer de tal desinhibia prou, <laughs> que és molt bo per aquest ofici. <coughs> I entrem ja a Canal 9 com a tal. Sí. Eh, en aquesta època tinc entès que n'hi havia no? com tres o quatre estudis o fins i tot més. Més, més va arribar un moment que jo pense que el, en el començament ja, ja eren 10 o 11 estudis, eh? Assatges malament. Sí. I diguem que ahir el que passa és que a cada estudi, diguem, li van donant un, un encàrrec sí. i en el teu cas eh, tu, eh, no sé si fores així director de doblatge de Les Tortugues Ninja. Sí, perquè jo, jo me, me vas fer el càrrec de la, de la direcció artística en Tabalet. Tabalet quan ja va arribar d'aquesta època ja teníem un criteri, un, inclús teníem un equip format de, eh, perquè he de dir que tot i que les empreses volien guanyar diners i fer negoci i tal, en Tabalet, sobretot per, per la personalitat de Lluís Miquel, sempre havien, havien treballat molt la qüestió de la qualitat, de la marca, de tal, i això eh, en, en això va, va, va ser l'empresa prou generosa en un principi, vull dir, perquè eh, <laughs> pràcticament eh, era complicat, tenies que estar formant la gent, eh, eh, que, no, que no era un negoci redó. Però bueno, després no va anar malament, perquè precisament això va, va facilitar pues, doncs, que l'estudi tinguera un cert prestigi, no només a, a, a la televisió valenciana, sinó a Madrid també, perquè vam ser dels pocs de fora de Madrid i Barcelona que vam treballar també per televisió espanyola, no? I, que, que no era fàcil entrar mm. ahí. <laughs> Normalment sempre se diu no, que el, el, el nucli del doblatge a Espanya és Barcelona i Madrid i que, diguem, eixir d'ahir o entrar ahí és, és complicat. És que és el nucli, el nucli. I a més és que tenen... També és... De fet, jo crec que els primers estudis que, que van crear a Espanya va ser a Barcelona i, i poc després a Madrid. O sigui, Fono, Fono Espanya, crec que era a Barcelona i que no me'n recorde i, i pràcticament eh, han sigut sempre els que han mantingut, eh, perquè aleshores només es feia cine, no? Després, quan va arribar la televisió, doncs igual, eh, encara que al principi no alguns no sé si us en recordeu, però les sèries venien doblades en la tele molt de... Latinoamèrica. Bueno, sí, tipo Pica El, Sant, el Santo, i, coses així n'eren doblatges molt característics Bonanza. en, en Mèxic. <laughs> sí, tot això. Mm -hmm una <coughs> espècie de idioma neutre que deien que crearen allà en Amèrica, però que no va arribar del tot a quallar perquè és molt difícil la neutralitat quan un idioma té una... Saps? Sol passar, inclús així, no? No és el mateix el llenguatge col·loquial del valencià que el que, el que parlen més al nord o el que parlen... Saps? I això la gent dir, és que no ho nota molt. Mm -hmm. I, mhm. ho, I ho troba a faltar, si no, si no tenen la seva l'addicció la, pròpia del seu terreny clar, clar. noten la diferència. <coughs> Esa, eixa col·loquialitat i eixa manera de dir les coses, no només de, de, que també té que veure la fonètica, sinó també la, la prosòdia. La... Mm? Mm -hmm parlem d'inicis del doblatge, sí. parlem de Barcelona, parlem de diferents versions. Eh, jo tinc entès no, que un dels èxits de, diguem, els començaments de TV3, que ells també tingueren que inventar-se del no-res eh, un doblatge... Un estàndard... Un estàndard sí. i una sèrie de, de regles. Mm. Un dels èxits que jo crec que per <coughs> això va eixir en algun programa d'estos de televisió de Catalunya, l'exemple que posaven era que, clar, eh, una de les formes que ells tingueren de fer que l'oient que tenia que escoltar per primera vegada el doblatge en la seva llengua ho trobarà com a propi, mm. un dels èxits fon que, per exemple, el doblador de Woody Allen en castellà era sí. el mateix en català oriental. Ja. En el nostre cas, precisament, ens trobem que no, que així clar, calia inventar-se un nou doblador. Bueno, però perquè se va donar el cas que sempre s'havia doblat a Woody Allen en Barcelona perquè el doblava primer Miguel Ángel Valdivieso, que va ser el que doblava també a, en aquella època Jerry Lewis i tal, era un doblador excepcional, d'aquells que tenien... Eh, és que Barcelona tenien grans monstres del doblatge, o sigui, gent que va marcar molt, saps? Que Tienen eh, que crear escola. De Rogelio, el que, marca, el que doblava tradicionalment a Marlon Brando i a estos i tal. O més conegut també Constantino Romero. Constantino Romero, o sea, era eh, Felipe Peña, Felipe Peña que doblava Lorenz Olivier, totes. <laughs> I damunt eren mestres, grans mestres, no? Jo sempre he sigut un... Bueno, jo sempre he tingut molt com a referents a aquest tipus de... A Madrid també hi havia gent bona i tal, però però jo crec que gent en un criteri tan clar i, i tan establert com, com va marcar la, la pauta de la qualitat general del doblatge espanyol, de molt de prestigi per ahir, jo crec que estava ahí. I fins i tot després, eh? Camilo García, o sigui, tota aquesta gent és... Per mi són, perquè són, gent, són mestres. Camilo García, no sé si sabeu qui és, però és però és el que, el que dobla habitualment a, eh, al francès, este... A... Eh. Jean Reno? Eh? Reno? No, al... Depardieu? A Depardieu, a, eh, i també este de Cinema Paradiso, com és, Philippe Noiret o alguna cosa així, sí. I a més, eh, ell, és, ell, ell sol ser director, ha dirigit quasi tot, i damunt té, té, té també això, que és un doblador de molta categoria, no? Mhm se, tornem als inicis del doblatge, no? nosaltres eh, teníem Tabalet, no? que ja tenia una trajectòria de més de 10 anys eh, fent produccions sobretot musicals. Sí, bàsicament. I eh, entra l'estrena per tota per la gran estrena, que ah. també fa probablement no? el, el producte estrella dels dibuixos infantils que fan les Tortugues Ninja. Sí, en la primera etapa, eh, un poquet abans que després Voladerà, que també va ser molt significatiu, i, i alguns, alguns anys més, no? però la, la, les Tortugues Ninja va ser un poc el primer colp aixina fort d'una sèrie de guissos i que a més creara referents ja en valencià, referents de, entre els xiquets, entre tal. Això ha ajudat molt, jo crec, perquè és una generació que després alguns han, han quedat molt apegats a aquesta tradició i a esa... Inclús ells parlen un poc dins d'aquesta d'aquest registre quan juguen i tal. bueno, ara ja són majors, no? però que, que, que creaven referents que en aquest moment ni, ni, ni se n'adonaven d'això. Jo després sí que he tingut ja pues, el mateix Sales o tal, o, o, o gent que després ha arribat al doblatge i resulta que coneixia tot. Eh? Era fan nostre i tal, i jo no ho sabia, perquè com això és una cosa tan anònima, que ho fas... Que a més, una de les coses que, que, en què residís el seu secret és que sigui anònima, vull dir que no, no estem per figurar, estem simplement per estar al servei de lo que n'hi ha allí i que, saps? El millor doblatge és el que no te fa pensar si això s'ha doblat o no, saps? Jo pense. I sobre este doblatge no pioner, però sí primigeni, eh, tu t'ofereix el director de doblatge? Fes... Sí, eh, és que és una sèrie molt llarga. I vam dirigir, eh, perquè eh, és el que comentava, comentava l'altre dia, ahir era impossible que, que jo, per exemple, que m'encarregava de moltes coses allí, perquè era un poc el responsable de doblatge, poguera estar només dirigint això, perquè això se metia a diari, <laughs> saps? Aleshores, jo vaig treballar dins de l'equip que formàvem, vaig treballar en alguna gent que després va dirigir també, com per exemple, gent, dobladors també, no? El cas de Duborja, que, que és el que va doblar a Jo Claudi i tal, o eh, en Parbrisa Brisa i tal, se van formar també com a director un poc en la, en, al costat meu en aquella època i després pues, dirigir. Eh? Jo estava fent-se carrer en Parbrisa Brisa de les Tortugues Ninja i llavors ja dirigia en una altra sala tal i jo dirigia una pel·lícula, i, saps? Perquè va haver un moment que era un muntó de feina la que tenien era <coughs> damunt el ritme de, el ritme de producció no era el que va ser després, perquè la gent estava encara començant, tenien que repetir la frase, el corrector deia que ahir aquesta eh, vocal no estava ben oberta, l'altre no sé què, eh? I, i tu com a director procuraves que dins de lo possible no desapareguera la naturalitat, la col·loquialitat que requerís, el llenguatge parlat, en... Entonces, era una suma de coses que a voltes bloquejaven l'actor i tot saps? Fent que l'actor se bloquejara. I tu en les Tortugues Ninja vas fer algun personatge? O... Sí, jo les Tortugues Ninja doblava a Crank, que era el cervell, <laughs> que era una veu retocada i així, i tenia que fer... Sí, jo sempre he fet molts friquis d'estos perquè alguns que venien d'això tenien prou experiència en, en això i, i ens tocava quasi tot això. <laughs> Totes aquestes coses ens tocava fer-les. Doblar abuelos, que no tenien no tenien pràcticament gent que... Te... Perquè lo, el problema del doblatge, de la tècnica de doblatge, és que requerís uns reflexos i una agilitat i tal, que una volta que la tens, ja si eres major, pues la mantens, és com lo de nadar, no? encara que siga... Però agarrar-la aixina, saps? A dependre-la així, saps? Eh, ahí és lo fotut, perquè els reflexos ja no són els que haurien de... Mm eh, que anava a dir, eh, bé, de les primeres sèries de dibuixos, que efectivament estaven les Tortugues Ninja, estava també els Guardians de la Galàxia. Exacte, sí, sí. Eh, bé, no sé, no estic segur de quina va ser la primera, primera, primeríssima de totes, però també diuen que estaven eh, estos dibuixos que s'anomenaven els monkeys. No sé si se va eh, fer en tabalet o no. Sí, els, sí. Mon, els, mon, els monkeys jo crec que és la primera sèrie de dibuixos sí, que, exacte. que van doblar per a, des de mm. tabalet. Eh? Mm i por, probablement de les primeres, primeres, primeres de tots de tota la ràdio televisió valenciana. També estaves tu ahí. Anterior... Jo la, eixa, eixa la vas dirigir ah, jo tota. Ah, ah. Perquè era la primera fase i abans de donar eh, més coses havien donat això i anaven fent, anaven fent. Mm. Podem dir que és anterior als Guardians de la Galàxia? Jo crec que sí, però no, no, no sabria dir-te en aquest moment... Altre la data exacta dels Guardians de la Galàxia. Els Guardians eh, crec que era un altre estudi, no? No, no, eren tabalers. Si, no era ta... si foren tabalers no sí que podem... me'n recordaria segurament, no? com me passa en aquestes coses, però... Mm. Bé, i a, a part de tota esta, en aquesta primera etapa de Canal 9 cal dir que a banda de tota la feina que tenies en tabalet, que era moltíssima, eh, ho estaves compatinant en les teves aparicions com a actor en el concurs eh, ah, eh, <laughs> presentat pel primer sí, sí. Ximo Rovira, Tria 3, no? Tria 3, sí, un, eh, quan començà la televisió valenciana doncs van portar a, a, a un gran mestre de la televisió que era Sergi Xaf Sergi Xaf és, és el del Tiempo Solo de tot, saps? este de Barcelona que ara per cert eh, ahir n'hi ha una saga perquè precisament una de les seues, les seues filles té dos, de les dues filles que té no sé si té més ¿entendés? Però dos, una és guionista de tot el Ministeri del Tiempo i l'altra és directora, també ha dirigit capítols del Ministeri del Tiempo, o sigui que el món <laughs> pega moltes voltes i sempre te, te trobes després. I, i Sergi Schaaf estàvem en la... feia aquest programa, se gravava, era un programa del dia 3 a 3 que va ser començar també Ximo Rovira i tal, i a mi, a mi allí me cridaren pues, com a voltes, criden a, a algun actor, escolta, que podríem, per les teues característiques o el que siga, que tu feres pues, unes aparicions eh, tu, tu eres, en digam, sketch. Tu eres, ah. digam, el, el bigote arrocet del 1, 2, 3, però <laughs> traslladat. Sí, bueno, no, no era exactament això, perquè era, eren actors que representaven determinades coses, però sí, sí. Mm un poc l'equivalent a lo que se feia en un, dos, tres, que apareixien actors o actrius, o les, les, les filles este de Carrillo, no me'n recordo, les hermanes Hurtado, sí, sí, les, sí, que, que era tot, tot el món precedent pues, això, del teatre, del món de la faràndula, no? I aleshores, pues, això, jo feia algun personatge, pues, un turista japonès que sempre anava fent fotos i, i li mm. contava, tenia un diàleg a lo millor en Ximo Rovira li contava les coses que havia vist per València, no sé què, i era l'anècdota per introduir un poc a voltes pues, una, algun, doncs la, la llotja o no sé què d'Alacant, el castell d'Alacant, eh? ah, eh, bonito, bonito, fotos, no sé què, pues això, el personatge, era, i després, pues, millor. Mm. Era una manera d'anar introduint un poc el, la cosa cultural valenciana dins de la televisió. Era, era al, es feia al costat de, de Montleón, no? Eh... Exacte. Eh, no, en, la, en la sala gran, en lo que era l'estudi 1, i l'altre, que era més xicoteta, era, eh, Esquemon León que feia el programa diàriament. Exacte. Sí. Perquè Montleón, això era clar, era l'estrella... La, la russa, de... sí, sí, sí. Eh? <laughs> sí, sí. I això al final crec que arriba a ser no, un, un dels programes que tirava directament de l'audiència de Canal 9. Un referent, sí. Uh mhm. -huh. No, de fet, eh, és un referent de l'època, sí. Uh mhm. -huh. Jo pense que més que... Eh, eh, això... Eh, tenia contacte amb ell i tal, i ell estava molt content quan estava... Sempre ens veiem allí <laughs> en maquillatge i tal, i pues com era ell, no sé si l'he conegut, però Montleón era un <laughs> personatge irrepetible <laughs> en totes les seues contradiccions i tal, però... I després ja de, <coughs> diguem, els teus treballs més eh, representatius o més recordats, sí. posant, bé, a, a banda de dirigint els doblatges, posant la veu a Woody Allen, a Jerry Lewis, Mickey Rooney, sí. etc. Crec que la primera que fer-ho va ser Annie Hall, no? De sí, eh, eh, ahí están encara en una etapa ja, bueno, jo ja, a mi ja era en tanta la intensitat que ja me feia la impressió de que, de que portava tota la vida fent això, perquè això passa. Jo que estàs tan dins, en tanta responsabilitat, en tanta intensitat, que ho assumissis tot i pareix que, saps? Per ubicar-se estem parlant de principis dels 90, és a dir... De, de principi. Mm. Estàs... És, és que aquesta pel·lícula, mm, mm, remarcava això perquè aquesta pel·lícula és especialment difícil. Eh, I aleshores arribaven coses que eren cada volta com un repte, no? I llavors quan més... Pues ho dic perquè esta crec que va arribar igual en el 93 o 92 o així, no sé. I, I jo normalment, per la, la característica de la meva veu, jo no feia protagonistes no me posava, jo, protagonistes, perquè són, les veus ten, tenen com tot, és com la imatge, si jo soc baixet no puc fer les coses que feia, no puc fer Tarzan, <laughs> per posar un exemple, no? Les coses en veu també tenen una fisicitat i una manera d'adaptar-se i tal. Aleshores, eh, quan va arribar el primer, la primera esta Nicole, Nihol, es van posar a tremolar tot, tots en l'estudi, perquè sabien la dificultat que això comportava i era la primera volta que que un, un, un personatge, actor d'aquesta categoria, perquè, clar, estaven els tòpics, els tòpics que diuen, bueno, pues este que té la, bo, té la veu timbrada, que té... Tots sabem, no?, que saps? Sí, el que té la veu de galant, que, el que exacte, té la veu de... Exacte, que sí. pues això, no, potser no, no, no, no tenien eh, galants a punta pala, però n'hi havia dos o tres que dius, és es que això és la veu de Cari Gran i aquesta és la veu de tal. Bueno, doncs pues bé, pues, treballem en ell. Aleshores, en, es, en este no podia ser això. Bàsicament. I aleshores, quan un dels, dels jefes que teníem allà va dir, és que com anem a fer això? I qui farà Woody Allen? <laughs> I jo dic, jo. Tu? <laughs> Saps? Diu, no, eh, i, I això que diu, he estat tota la meva vida esperant perquè jo sé que podria fer a Woody Allen, no? Eh, això ho pensava jo per mi. Diu, sí, sí, deixa'm fer. <laughs> I, ja vam començar la història i tal, i, i perquè tenia molt això i perquè també tenia referents estos que sempre m'han agradat sí, molt i jo pensava que hi havia, perquè ja havien fet alguna prova en altres pel·lícules d'aquest tipus de característiques que no arribava a ser Woody Allen, però sí, jo, jo ja sap, coneixia com anaven les, la meva veu i tal, i la meua, les meues capacitats i tal, això ja, jo ja m'ho treballaria, no? <laughs> però ahir era fonamental eh, donar una veu que contrastara, no? en, un poc més dins de l'antihéroe la, de, de este. No? Que, mhm. A més, bé, tu, és que en realitat eh, doblaves els mateixos papers que Valdivieso doblava, no? Perquè Clar, tan, tan Budi com... Sí, i no, i, i no només era un pensament meu, és que alguns directors dels altres estudis me, me, cridaven per això, diuen, no, és que aquestes coses tu, tal, no sé què. Vull dir que hi havia un cert consenso, no? Encara que, que jo estava convençut que sí, saps? El que passa que jo no ho deia d'entrada, sinó simplement anava per tantejar-lo, no? I aleshores ja va ser... Bueno, va, va quedar també que poc després ja van plantejar-se en la televisió fer un cicle de Woody Allen. Bueno, ja tenim a Woody Allen, saps? <laughs> I fins i tot abans d'això va doblar, vas doblar un Woody Allen que, que no era una pel·lícula seua. És una pel·lícula important. És una pel·lícula sobre la persecució macrocista en Hollywood eh? I, i està basada en, o sigui, en Hollywood hi ha una sèrie de, de guionistes represaliats Dalton Trumbo, tota aquesta gent. I aleshores és com esta gent intent, va intentar sobreviure dins d'aquest món en el anonimato, a atres. Entonces, la anécdota en la película es que Woody Allen es, es el, el negre d'un guionista. I clar, és un personatge insignificant, un tipus que treballa en un bar, i, i de sobte el, el, el tio se sent important. Inclús una xica s'enamora d'ell perquè era un, un escritor de guions prestigiós i tal. I, i això ho feien, saps, com quan se busca el que se diu un, un, un home de palla, no?, Pa, i la pel·lícula és molt interessant. Aleshores, quan eh, no sabien, quan la van rebre en un estudi i, i no sabien que jo l'havia doblat i tal, i entonces ja televisió va dir, no, si s'ha doblat eh, en eh, Anijol i tal, ja, saps? I després ja va vindre el que era el, el cicle de pel·lícules, cicle. que sí que eren d'autor d'ell i tal. I a banda del cicle de Woody Allen que va ser molt, molt recordat, eh, tenim també eh, moltes altres eh, altres doblatges d'animació, sí. entre d'altres que són sèries que ja estaven produïdes directament per al mercat valencià. Parlem, per exemple, de Pumbi. Exacte, Pumbi, Pumbi vam fer allí també. Eh, en Pumbi vas treballar d'una manera molt diferent a com havien treballat. També tenia l'avantatge de que ja estava prou curtit en aquesta època. Entonces van fer el doblatge com en realitat se, se fa, se fa en Amèrica i en, en coses i tal, que no és un doblatge, el que, lo que fan les veus, la gent de les veus, és crear la pel·lícula, o sigui, eh, co-crear. No? De fet, els creen, fan un storyboard, el guió és un storyboard, no? on van les accions seqüenciades, en, en el, lo que diuen, el diàleg i tal. I d'ahí és com si tu agarres un còmic i t'imagines la història i li poses veu, no? Eh? I si ha de caure per ahir, has de fer... Ah! has de crear totes aquestes imatges, les has tu de... Saps? Jo no treballava mai en una pantalla, <laughs> era molt diferent en aquest aspecte. De fet, de fet, vaig anar en compte perquè hi havia actors i actrius de doblatge que ahir se perdien. Eh? I vas treballar en actors i actrius que al, al, la majoria al millor estaven en el doblatge però que eren imaginatius, que es podia treballar d'una altra manera. I mm. recorde que treballaven com si feren... Eh, teatre, pot ser. Tomes no? de cine, no? Més que teatre, saps? Eh, eh, anem a assajar esta toma, saps? I quasi que improvisaves l'acció, marcaves les entrades, tal, i tal, tal, tal, tal eh? i a més teníem un minutatge que s'havia de respectar, i, saps? I a vegades pues, treballaves també, jo treballava com a director junt amb el director de la sèrie, eh? me reunia amb ell, eh, m'explicava el capítol, com anava a ventar, ell passava per l'estudi també, eh? jo a lo millor li feia com se fa en el cine. <laughs> Sé que el meu paregut així rodaven, més que, perquè li lo millor quatre, quatre tomes no? d'estes perquè tinguera optar en, en un ritme, en un tal, i això. Uh mhm. -huh. se treballava d'una manera diferent. Perquè després, això volíem perquè aquesta acció que tu li donaves en la veu era el que els dibuixants gastaven després per les expressions saps? Per arribar a l'animació, la mirada dels ulls, la tal, la manera de parlar, les boques, la, les faccions, saps? I diguem que eren els dibuixants els que havien, pot ser, els llavis també, no?, d'acoplar-los a lo que ja havíeu gravat. Clar, no, no, ells ho volien, així, perquè, segons ell, li donaven, pràcticament li donaven molta idea de l'expressivitat, saps? saps? Si està enamorat o està no sé què, pues, ells, pues, saps? Segons la veu, segons com està, saps? Era, era interessant però no era doblar. Era, no, però... Era crear, sí, sí, una cosa diferent. I, i així en algun personatge posaves tu veu o simplement fores sí, coordinador? Sí, sí, sí, jo, jo posava veu, sí. Pues a lo millor eh, a voltes cosetes de xicotigües per ahí que sempre n'hi ha coses que fer, eh, o ambients o tot, o un personatge d'un capítol, saps? Bé, eh, personatges episodis també feres en Bola de Drac Però o... molt, sí, Lucky sempre. Luke, potser, passa també. que arriba... Sí, Lucky Luke també, sí. Mm. Si és que Lucky Luke la dirigia jo també. Ah. Sí. Sí, sí. I també estem parlant, no?, finals dels... més finals dels 90 que principis del 2000, hi ha un altre cas, eh, semblant al de Pumbi, però també alguna diferència, no?, entre, coses, entre d'altres coses perquè els personatges no tenien boca, que és el de Cutlas. Sí, eh, eh, de Cutlas van treballar d'una altra manera no, no exacte, perquè Kutla ja estava creada, ¿vale? O sigui, eh, el, el dibuixant, este... Calpurnio. Calpurnio Pissot, que pues, es, diu, eh, diu Eduardo, no sé què i tal, un, un tio molt majo, a més, i, i vas treballar molt a gust en ell. Ell el que feia és que tenia ja els capítols animats. Val? Els va fer ell? Sí, va treballar en la productora, en l'animació i tal, i, i ell dirigia tot el guió de la història i tal. I, eh, i ell era molt bo en això. Jo reconec que tenia un sentit de, cinematogràfic, inclús, a, a més de ser un dibuixant, és un tio que, es, que té idees bones en dibuix i tal, perquè tenia els diàlegs i tot, tenia molt això. I això ho creàvem, estava ell eh, tal, i vam treballar molt a gust per això. Tenies a lo millor el test i en este moviment va això i tal. Doncs feia tal i clar, vam, vam fer primer un càsting de la gent que jo pensava que li podia anar bé, en ell, que tal, i molt a gust. Ara tinc contacte amb ell a través de Facebook, a <laughs> perquè ja fa temps que no... I amb Calpurnio, eh, amb Cudles, sí. perdó que diga, eh, fèreu el doblatge en valencià només o en valencià-castellà? Fèrem primer lo que era la creació en castellà perquè el, el soci de producció fort de la sèrie era Canal Plus. I, des, i però estava ja en el contracte de coproducció i tal, estava Radio Televisió Valenciana. Entonces, eh, quan, quan la primera fase en castellà va ser una espècie de, això que te dia, de cocreació, d'anar buscant les pautes i tal, i una volta que tenies el model, el que feies és un doblatge del model. Val? El doblatge del model en dibuixos no sempre necessàriament és tan o requereix una esclavitud tan intensa com el de l'altre, perquè el de l'altre és l'actor original, però els dibuixos no hi ha un actor original, o no del tot. L'actor és, és un factor més que participa no, en l'animació. I aleshores, eh, a vegades pots inclús enriquir-lo en el doblatge, va? cosa que no convé, encara que a lo millor el resultat en, puga ser enriquidor en un doblatge de persones, l'objectiu no és aquest, és, a ser possible, la fidelitat al model. L'únic que passa que a voltes, si el model és roïn i, i, i el pots acompanyar, pots enganyar un poquet que allò millore, pues, saps? però sempre des, de la, des del sometiment al model, jo penso. Podem dir que els dibuixos donen més llibertat de maniobra, no? Sí, encara que si te fixes bé, també quan està l'animació que està ben feta també t'obliga a no despegar-te d'ahir, no? Perquè tu li veus hi havia els dobladors, alguns dobladors antics d'estos de Madrid, de Barcelona i tal, i, bueno, un en concret de Madrid, que era molt bo, deia, no mires la boca, mira al sud, míralo a los ojos. I és que és una, eh, eh, ahí està la clau, saps? Moltes vegades tu estàs, si és un bon actor, malombrant aquesta gent, tu estàs mirant al ulls i saps què va parlar, saps com ho va dir, saps... saps? porque tienen una capacidad de transmetre, ¿sabes? Si y Roi, que a voltes incluso donat el que ya fuera del doblaje tradicional, no? El director de una película, necesito que me, doble, me dobléis a este, a este actor porque se me cae todo el rato. A ver cómo lo arreglamos. Doblar, digamos, un actor de una película mejor en castellano. original, <laughs> ¿sabes? doblar el original. O sea, no, no, no es un doblatge de la película, sino crear el original, que es diferent, saps? Jo en aquest cas crec recordar, eh, eh, segurament no, no se faria en València, el cas de la primera pel·lícula de Mortadelo i Filemón, no? que el, el personatge que feia de Mortadelo, que físicament era molt semblant, sí. es coneix que no era un actor professional i es veu que caldria doblar-lo. Eh. Ah, la pel·lícula esta que va fer Freser. Sí, esta, la, la primera, la de persones. Mm, de persones, sí. I, sí. que és, i segons tinc entès, l'actor original de Mordedolo va, ser, va haver de ser doblat sí. encara que la pel·lícula fora gravada en castellà. Això passava molt en el, en el doblatge. Eh, en realitat, eh, eh, en Espanya el doblatge no... Eh, o sigui, les pel·lícules, la majoria de pel·lícules fins als anys quasi 80, perquè abans dels 80, que jo recorde, només tenien el so original les produccions d'Elias Querejeta, eh, que eren unes produccions d'autor, de prestigi i tal, eren les pel·lícules de Carlos Saura, Víctor Erice, tot este cine que, que està molt bé, però que, que, era, un, que era un cine d'autor més paregut a la tradició francesa i tal. I ahí este invertia en el... Però era caríssim, el, segons conten, era caríssim el, el so original, o sigui, el so de, directe que deien ells. I aleshores el que se feia <coughs> alguns directors com Berlanga, bons directors, Berlanga, el propi Garci, eh, Bardem, estaven acostumats a fer les pel·lícules i després anaven a la sala de doblatge, a una sala de doblatge, i ahí saps? tenien el so de referència, els actors interpretaven, parlaven i tal, però després ahí... Què passava? Pues que aquells, actor, aquells actors s'havien doblat tots, perquè no tenien més remei Fernando Rey, eh, eh, estos arribaven a una sala i controlaven, ja, saps? Cosa que es va perdre després, no? Que, que no està malament que un actor sàpiga doblar perquè a voltes igual té que doblar-se a si mateix si n'hi ha problemes de so, que, que passa, no? Sí, això <coughs> ha passat molt, i per exemple, si, si veus el Virgo de Bizanteta, per sí, un sí, exemple, sí clar, estan tots mm. doblats, mm. però sí. n'hi ha actors que mm. no són els que es doblen ells mateixos. No sí. pots sentir la veu de Montleón ni, sí. ni en la versió en valencià ni en la versió sí. en castellà. En la protagonista passa igual. Eh, Perquè al millor, eh, teni, eh, clar, e-, era, era gent que començava a donar bé, cas de Montleón, millor si no tenia molta tal, però ell eh, Che, pues este fa molt bé un personatge característic, però després igual no sabia doblar-se. Mm. I clar, no és el mateix, saps? tot això que havia activat de manera així, no, davant d'un micro i tal, no és, si no tens una tècnica és difícil de reproduir. Val? I un, un doblatge absolutament eh, imprescindible per a comentar que vares dirigir eh, bé, en actors com... Eh, I, i ara recordaràs quin, quin any més o menys va ser, crec que al principi dels 90 devia ser, eh, el padrí parle, no? En, ah, en Juli Leal sí. com a... O sea, perdó, en... en Juli Mira. En Juli Mira com a <coughs> Marlon Brando, en José Luis Valero, la veu de Freezer de Bola de mm. com a Al Pacino, etc etc degué ser un treball monumental eh, diria, sí, aquell, sí, sí. En, en aquell repartiment. I... Era complicat perquè eh, teníem lo justet. <laughs> Però també, te dic més, abans d'això inclús eh, que, pràcticament al principi de la tele van, vam fer un doblatge molt difícil també i, i mo, sobretot molt extens de, de que hi havia molts personatges i capítols i tal, que era Els Borja. Mm -hmm. Els Borja era una sèrie de la BBC eh, interpretada precisament el que feia Roderick Borja era un, un italiano, un actor italiano, no me'n recordo el nom, però que era conegut i tot, però era molt bo. I i ahir, pues, en els, crec que eren, no recordo si 8 o 12 capítols o així, no? i cada capítol era com una pel·lícula. Aquestes sèries no... <laughs> Ahir no perdonaven la qüestió històrica, d'ambiental, de personatges... Estava... això la vam haver de fer en el 90, 89 encara, o sigui, al principi, principi, eh? Quina dius ara? La... L'Esborja. Esborja. Esborja. I a més era una sèrie, perquè en una sèrie arriba un moment que se t'esgoten te, les veus de gent, ja no sí. tens... Eh, eh, repetixes, però ho has de tindre molt clar que aquell que va fer allà i te pots fer tal, però molt així, saps? Sí, i el padrí de que ser uns anys després, no? Eh, poc després, sí, però abans del padrí crec que feren també eh, l'últim tango, ah, l'últim sí. tango a París, que, ahir, que jo crec que ahir... També Juli, mira. Crec que ahir va ser la primera volta que Juli va, va doblar a, a Marlon Brando. Juli Mira en la primera etapa treballava en l'estudi, en Tabalet només, eh? perquè allí eren molt tard i no, este pa vosaltres. Però no, no, no era això, era que volien tindre perquè era una veu molt interessant, però també pues, ho feia bé i tenia, de fet, eh, va dirigir també a voltes i tal, encara que el seu era més la veu i feia publicitat i feia coses i tal, doncs, pues això. L'estudi el contractar i tal. I durant anys, després ja pues, va començar perquè Juli Mira és un bon actor també i va donar molt bé en les imatges, en eh, sèries, en pel·lícules i tal, i ja va començar a ser més, <laughs> més sol·licitat per allí i continuava doblant, però ja tenia, estava més ocupat. Si voleu, ara passem a dibuixos, no? Un, un no dels tu altres. dibuixos, eh? és <laughs> que realment és el que més ha doblat. Aleshores, eh, això també també marca. Eh, parlem del cas de Xinxan, no? que també entenc Xinxan, que sí. hauria ser un doblatge difícil perquè, igual que en altres casos, no? per exemple, Bola de Drac, en les Tortugues Ninja no passava tant, el referent de la versió de televisió de Catalunya estava molt present. Sí. Mm, de tota manera, jo el que sí que recordo de Xinxan és que era un, un tipus d'humor que en principi era un poc desconcertant perquè te donava, primer perquè te donaves compte que això d'infantil no tenia res. Vull dir, sí, sí que tenia, eh, sí que tenia la relació de que els xiquets se seguien molt bé i tal, però dir d'infantil, no tenia infantilisme, al contrari, jo crec que era realment més àcid de lo que aparentava inclús. Àcid, eh? I de fet, eh, al Japó crec que s'emet després de Doraemon, o sigui que al Japó també sí. han fet el mateix que sí, que s'emet sí. en un espai infantil. Tenia, mm, tenia molt mala llet, i era molt brillant el guionista o el creador o tal, perquè que jo notava... Però al principi anava, anava els, o crec, l'actriu la, que doblava Sinchan i els, tal, anaven un poc perduts, perquè eh, pensaven que com era infantil, jo, no, no, això... Diu, ai, és que no, no he entès bé per què diu això i tal. I, pues, si no ho has entès, malament ho farem i tal, no? I, i, i tenies que treballar més, més la profunditat del subtext i tot això perquè tinguera realment força, no? Mm. En el cas de la versió valenciana sí que és veritat que el doblatge de Shin-Chan és més fidel a l'original japonès que sí. millor la versió catalana que ja directament reinterpretaran el personatge. Jo pense que sí, però bueno, eh, eh, com jo era part interessada, jo, saps? <laughs> Sí, crec... Jo pense, pense, honestament, en altres casos no t'ho diré, o te diré el contrari, que és el, el millor Shin-Chan que s'ha fet eh, tant del castellà com tal, a la meva opinió, eh? I, i, i com jo tinc, forme part, doncs, pues, Pues clar, soc part interessada, no, no tinc dret a dir això, però ho puc dir en la distància ara. Sí. No, però en este cas sí que serveix per a comparar això que tu mateixa dies de, del doblatge, no? que en alguns casos has de ser més fidel sí. i en altres casos simple, sí. fins i tot pots arribar a millorar el producte. Sí. En el cas del doblatge de Televisió de Catalunya, el, la veu original de Xinxan sí. la reinterpretaran en una veu cridanera. Ja, que a mi pot... no m'agradava gens, però... Que, el, que però, hi hauria gent que no li agradaria i fins i tot podria... I estem parlant d'un dels d'un dels nuclis del doblatge més importants, que també t'ho he dit abans, però no sé per què. Bueno, una veu que pot ser fins i tot molt cridanera, que en qualsevol cas ha tingut molt d'èxit en, sí. en sentit de ser un referent, i en el, en el cas de la versió de televisió valenciana el que es fa és un doblatge més fidel a l'original. Totalment. Jo, jo, jo és que a mi em semblava que era un producte molt acabat eh, en l'original, o sigui, no era... Així com sí que he treballat altres coses, dels japonesos que estaven mal, les veus no estaven així massa, no n'hi havia massa rigor de la sincronia, no n'hi havia... Damunt el japonès té una cosa que, que te dona molt poques pistes en la forma en què parlen ells, perquè això que t'ajuda en altres idiomes, perquè més o menys estàs acostumat ja a sentir-los en anglès o en francès, italià, per exemple, te donen en seguida el que diuen, no? En el japonès pots anar molt perdut. Entonces, si no analitzes un poc el que veus en la imatge, analitzar-ho a nivell d'expressió i el que diu el text, o sigui, el que diuen i per què ho diuen i com ho diuen, això que diuen en el teatre i en la analitzar un poc el text i tal, quan te donaves compte, deia, hòstia, que fort. I a més té un humor... Quan van, a, quan van donar-se compte, quan, quan Júlia Sorli que feia, que feia Sinchan, va començar a donar-se compte com era, li va començar a traure un partit perquè ja, ja, ja se, va començar a divertir-se, s'ho passava bé i, i feia coses que a mi me feien molta gràcia i, molta, i les feia seues, saps? Que és lo important en aquests casos, no? Entonces, com li pegava bé a lo que era el personatge i sempre jo vaig estar vigilant això en tota la primera etapa, jo, no, no, és que per ahí no pot anar, no, és que tal, que Maneres... I van fer això, i va fer la que feia la mare, va agarrar el punt ese que tenia que agarrar, jo, jo doblava el pare i el pare de Sinxan i tal, i va arribar un moment que, que sí que estàvem a gust, però al principi anàvem un poc desconcertat. De totes maneres, crec que la primera tanda d'episodis la dirigi José Luis Valero i després te feres tu càrrec. No, el eh, que passa és que en aquestes sèries llargues, eh, no, va, com va començar jo, el que passa ah. és que en aquestes sèries llargues, potser estava jo fent una pel·lícula i la sèrie havia de continuar, Clar. saps el que te vull dir? Sí. I entonces, pues, potser estava, si estava Valero l'etapa que a voltes dirigia, pues, se feia càrrec d'alguns capítols o de sessions, saps? Sí. I jo a voltes estava dirigint allà i després si tenia un, un hueco que diem, pues, jo passava i, i feia els meus teis del pare ¿eh? i me'n tornava mm. allà. La, la, la cosa era així, no? De, Sí. Però això com, convenia també estar, estar molt coordinat tot saps? Per no perdre... Però jo, eh, quan, el, quan la gent està, sobretot de la sèrie, els tiquets de l'escola, la mestra, quan ja vas veure que agarraven la història, anaven a soles, saps? Home, alguns tenies que vigilar-los més, això passa sempre i tal, però tu veus que la mestra ja l'havia agarrat el punt, que la mare el punt de la histèria, que no sé què, que... i anava tot con la seda, saps? però al principi costava, saps? Costava, perquè no, no teníem molt bé... Per això que cada... Una de les dels al·licients d'estos oficis és que, que quasi sempre has de començar de nou, no? I sempre tens molt per explorar, o sigui, que no tens temps d'avorrir-te, no? Si, si t'agrada, pues, no t'avorrisses, <laughs> al contrari. <laughs> I si voleu ara passem a sèries de, o pel·lícules de persones de carn i os, que són sí, les sí. que li agraden a Àlex. Sí, puc tornar a, a les pel·lis eh, crec que ja va ser més tard quan dirigires El silenci dels Cordes, que va rebre sí. un, un premi per la interpretació, si no m'enganya, d'Enric en, Puig com a... Bé, com a Anthony Hopkins a Aníbal Lecter, no? Eh, no, no és Enric Puig. Ois, ois igual va ser la segona part. Eh? No, no, no, no. No ho sé ara. No, en cap moment. Anthony Hopkins doblava Rafa Ordóñez. Ah, val, val, val. Sí, no, Enric és un, no sé també una bona veu i tal, però no està dins d'aquest registre. Ah, val, val, val. Saps? <laughs> Sí. I eh, un altre premi que reberes fon el Premi Tirant, no?, pel doblatge del Woody Allen. Sí, això va ser... 2001. 2001. Sí, <laughs> millor que jo, bé. <laughs> sí, eh, això va ser ja perquè ja s'havia fet el cicle i tal, i pues, le, jo no me presentava normalment a coses d'això i tal, però l'estudi, pues, els estudis se presentaven a cada cosa, n'hi havia un apartat de doblatge i, i guanyàrem també a voltes premis a produccions que havien fet en l'estudi, que era com a producció, eh, o per exemple, també un any ens van donar el premi per la versió valenciana de Marits i Dones, de Woody Allen, que això que jo era un participant més en l'equip, però que voltes era tot... En la, en la del premi a l'actor, lo del doblatge Woody Allen va ser més individual, més particular a mi, però sempre teníem alguna <laughs> menció i alguna cosa d'aixes. I això pues, va ser un poc eh, en tota la trajectòria de, del cicle i això. Sí, això va ser reconfortant perquè no era una cosa aïllada, era, era tot un, una recopilació no, de treball. I continuem en adaptacions, no? També hi havia una època, sobretot ja avançats dels 2000, que Canal 9 feia com telefilms sobre temes valencians. Sí. N'hi havia eh, eh, biografies de l'Esquio i adaptacions de novel·les seues, mm. el cas de la pel·li d'aquella de Cartes de Sorolla, també el biopic sobre Tarancón, mm. tot això són eh, productes mm. que haguereu de doblar. Sí. Tot això, eh, bueno, és, algunes altres se feien, però aquestes que que has nomenat, eh, de fèiem en sí. I normalment pues, vam fer... Eh, treballaves també, a voltes treballaves en el, en el director de la sèrie o de la pel·lícula o en una reunió prèvia en ells, si ja confiaven... Eh, jo tenia alguns d'ells ja més o menys a voltes inclús parlàvem per telèfon i Rafa, això oh, ja saps que no sé què, que va, anirà Pepe Sancho, però ja saps que Pepe Sancho eh, a voltes no tal, que no sé què. <laughs> Vale, no te preocupes, eh, anirem, anirem fent, tal, no? En este cas sí que eren els actors... Sí, eh... se doblaven en el, en el cas, bueno, en el cas de Pepe Sancho, pues Pepe Sancho, el que passa que en produccions d'estes eh, a voltes n'hi havia varietat, sí, sí. gent de Madrid, o, saps? És igual que el cas de Virgol Vicente que hem parlat, Mario sí. era italiana. Claro, no claro, hablar. claro i, i en Tarancón, per exemple, és molt variada, participaven molts actors valencians, aixina de tal, però també n'hi havia alguns que no ho eren, no? I inclús del quadre protagonista. I aleshores això normalment doncs, li busques una veu que siga la, la que tu penses que tal, i inclús ho consultes en el director i dius, què te pareix tal? Ah, mira, doncs pues esa, no, pot, no tens més, anem a mirar, és que no acaba de... I buscaven, no? Havies fet també una sèrie que era un clàssic com Jo Claudi, no? Sí, Jo Claudi, sí. Mhm. O l'home invisible, que també tenia... L'home invisible, anys. també, sí. Eh, malauradament... Eh, que n'hi ha moltes, perdona, que n'hi ha moltes. Malauradament se s'està acabat el temps, eh, crec que ja estem al límit, així que haurem de tancar així el programa. Eh, Rafa, moltíssimes gràcies per haver vingut així i contar-nos tantes coses sobre el doblatge valencià. I res més. Eh, ja Bé. sabeu que teniu la porta oberta. Na, disculpes perquè jo, si m'he enrotllat a voltes igual, me n'he anat de coses que, que podíem haver ampliat que te, més. Te volem bueno, traure massa sus. Així estem pel per lo que faci falta.